reflection seismic surveys. Ngana na kulil bay pulka rur kunjala mono urinjala ka pulka purun an kunjala. Kala kujub kujuba curta palyalku manda on ngunyakun jangu. Ka ka pulka curanku manta paljura wila parang rapay. ka manta ka pala palu purun manda on ngo ala jere pe mono yore pe ka ngana na wa ka nyanga palo la wa ka re pe ka muntor ba modo ka puro an ko pe manda on ngo mono manda on ngo yore pe palo kuka chuta warle chuta mono purno chuta kolo kuran jawiya mono ya kujubujo ba chuta malakongo an kola manchirko mono katiko, mono la ngura panya marlakongo wirolko ka marlako ngura panya nganmanyi japro nyariko. sa nyanga balo manta ongo kulil pai mono walkajon ko pai ongo yuri yuri njala. Ka scientist pango nyako la kulil sa sinsa kulinja mono nintiring ko pai manta ongo jako apo chutako. Ngana na mukuringanyi chikija. Yaal yaal chee apu juurda nga raanyi, manta ngura kuchu ngu, apu kata karira.